dawuh kanjeng Nabi Rajab syahrullah wa Sya'ban syahr wa Ramadan syahru ummati Rajab iku wani Allah bulan sing paling mulia Sya'ban wulanku bulane kinten kanjeng Nabi ramadhan iki wulane umatku Quran diturunaken dateng umate kanjeng Nabi Muhammad berkai wulan Ramadan niku ndadekaken wong dipalingi gampang mlebu swarga sebab wonten ing wulan Ramadan dawuh kanjeng Nabi khufidat asyayatin ditantang setan dene ana wong wis katos setan kadung kulino di wulan Ramadan